مادەی مانتوسڤە زیاتر لە سی بڕوانامەی لە تاقیگە جیهانییەکان بەدەستهێناوە لەبەر ئەو جیاوازییە گەورەیەی کە هەیەتی کە ئەویش لە تاقیگە کیمیاییەکانەوە دروست ناکرێت بەڵکو لە بەردی سروشتی گڕکانییەکانەوە دروست دەکرێت لە بەریتانیا بە تەواوەتی سروشتییە و بەهێزە تەندروستن.